op sy woord het die hemelruim ontstaan. En deur sy woord elke ster ook in sy baan. En sy woord hy beloof hy sal kom om die mens dan weer los te koop. Wie sou kon dink dat dit ooit so sou gebeur? Dat herders om jou eerste sou vereer. Terwyl 'n koning op sy troon sou sit met vrees. En wonder wie hierdie kan van die konings is u naam. En koning van die konings is u naam. Ons loof u naam, o Heer, ons bring u loof en eer. Jezus, Heere koning is u naam. sterrekijkers het gekom Net koninklik geskenken net vir hom Maar sy eie volk sou jare later juig Om te sien hoe aan die koning aan die kruis Koning van die heel is sy wel. Deur sy dood word hy oorwinnaar oor die hel. Elke keer, elke dag die raal. Baie welkom en is so heerlik dat jy ingeskakel het vandag by ons. Ons voel bevoorreg en ons hoop dat jy hierdie dag spesiaal saam met ons sal geniet en dat jy die Here se woord vanoggend in jou hart sal verwelkom en sal geniet. As jy enige inligting rondom die gemeente benodig, asseblief tik net in www.moreletta.org en jy gaan alles kry wat jy nodig het rondom die gemeente. Ag, is altyd lekker, né? Dis mos nou Kerstyd, so is lekker om iets te gee, iets weg te gee. Ons het uh, onlangs tydens Kersfees vir mekaar geskenke gegee. So kom ons gee net vir oggend 'n offer aan die Here. Iets wat in jou hart is. Iets wat jy regtig wil wil saai in die koninkryk van God in in die zipper kode is op jou skerm en jy kan gee soos wat die Bybel sê jy in jou hart voorgenem het. Ek wil graag vandag saam met jou bid. Ons Vader, ons wil aan U eer bring, ons wil aan U lof bring, ons wil aan U dank bring. Jesus, ons wil dankie sê dat U as die geskenk van hierdie wêreld gekom het om ons te help om ons nuut te maak. En Heilige Gees, dankie dat U by ons is. Dankie dat U in ons is. Dankie dat U ons help en dankie dat U ons GPS is op die pad van hier af totdat u ons kom haal. Ons bid dat u hierdie diens, hierdie geleentheid dat u die woord in u in ons harte sal seën en dat ons verryk sal word deur die nuwe lewe van u woord. Amen. Ek hoop nie jy het al vergeet dit was Kersfees nie. Dit voel of dit so lank terug was, maar jy het onlangs jou Kersgeskenk oopgemaak. En Ek wonder hoe jy hom oopgemaak het, hoe jy hom gekry het. Dink gou 'n bietjie terug, het jy hom sommer oopgeskeur? <laughs> het jy eers gewonder wat is in hom? Het jy met verwondering 'n verwagting gehad oor hoe wat, wat gaan ek kry? Was jy teleurgestel toe jy hom oopgemaak het? Het jy het jy gedink jou man kon miskien bietjie bietjie beter gedoen het hierdie jaar? Of was jy aangenaam verras? En mevrou, toe jy die parfuum gekry het, wat het jy daarmee gedoen? glo nie jy het uh, iets betaal daarvoor nie. Jy het dit gratis gekry. Dit is verniet. Jy het dit oopgemaak en jy het dit begin gebruik en jy het dankie gesê. Onthou julle, ek het gister gesê ons gaan vandag die vierde geskenk oopmaak. Die wyse manne het goud, wierook en mirre vir Jesus gebring. Ons het gesê daar's 'n vierde geskenk. Asof ons wil sê dis God se geskenk vir my en jou vandag. En ons gaan vandag kyk wat is daarin want jy sien Jesus was God se geskenk pakkie na hierdie wêreld toe. En dit het nie deur pos net gekom nie. Dit het deur 'n stal gekom, 'n bak waarin die diere gevoed is. Dis waarin Jesus neergelê is. En dit was 'n lewende geskenk. Dit was nie 'n dooie geskenk nie. Want Jesus het as geskenk na hierdie wêreld toe gekom om vir ons nuwe lewe te gee. Eeg, ek kyk 'n 'n ongelooflike interessante uh YouTube klip wat praat van in die vroeë kerk in die ou tyd was die krib waarin wat soortgelyk was waarin Jesus gelê het was gebruik deur skaapwagters wat 'n ehm, uh, 'n lammetjie gevat het En maar dit moes 'n lammetjie wees wat geen gebrek gehad het nie. En daardie lammetjie is in doeke toegedraai om hom te beskerm dat niks met hom gebeur nie. Hy is in die krib neergelê en hy het gewag om geoffer te word vir die sondes van die volk. Wow. Jesus kom as die lam van God volmaak sonder enige gebrek en sy ma draai hom om doeke toe en bêre hom in die krib en God God bêre sy seun vir 'n klomp jare as 'n lewende geskenk om uiteindelik geoffer te word sodat ek en jy lewe kan kry Kom ons maak die geskenk oop en ons kyk wat wat is in wat is in God se wat is in God se hart vir my en vir jou. Wat wat behels hierdie geskenk wat hy vir ons gee? En ek gaan dit ek gaan dit hier neersit en dan gaan ek dit dan gaan ek dit somme uithaal. En kyk kyk net wat is hierin. Wow. En die, die kinders sal seker ah, nou maak ek presies net hierdie geskenk oop soos wat baie van ons dit oopmaak wanneer ons ons Kersgeskenke oopmaak. Dit is 'n doringkroon. En van die kinders wat ver oggend saam kyk sal sien hoe hoe ongelooflik lank is hierdie dorings want hierdie is 'n doringkroon wat Jesus op sy kop gedra het toe hy net voor hy gekruisig is. Maar hierdie doringkroon saam met die volledige kruisiging het veroorsaak dat ek en jy nuwe lewe in Christus kan hê. God het vir ons nuwe lewe gegee toe sy seun gesterf het en opgestaan het en opgevaar het hemel toe. Julle want julle sien ons harte, my en jou hart was swart geweest vanweer die sonde en die smetterigheid van die wêreld. En toe kom hy en hy kom maak dit wit. En Esegiel 11 sê dit so mooi. Esegiel 11 vers 19 sê: Ek het 'n ander gees onder julle laat posvat. En ek wil vir julle 'n ander hart gee. Ek wil julle klipharte uithaal en ek wil vir julle 'n hart van vleis gee. Nou kom ons kyk wat sê Petrus oor hierdie nuwe lewe van God. So ek wil saam met jou lees 1 Petrus 1 vers 1 tot 8. 1 Petrus van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus aan die uitverkorenes van God. Vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsie Pontius, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle, hoor nou mooi, uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Vers 3, dis 'n baie belangrike vers. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou kan ons 'n lewende hoop op die verganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat hy reeds gereed, wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo al sien julle hom nou nie, het julle alreeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is en dit vervul julle met onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Sjoe, dis 'n mondvol, maar Petrus kom verduidelik vir ons hier iets van die nuwe lewe en wat dit behels en hoe God se nuwe lewe lyk. Onthou ek het gesê in Esegiel 11 staan daar dat God sê ek gee vir julle 'n nuwe hart. Ek wil hy ou harte uithaal en ek wil vir julle hart van vleis gee, hart wat sag is, 'n hart wat my karakter dra, 'n hart wat my nuwe lewe weerspieël. Ek weet nou of jy iemand ken wat 'n hartoorplanting gehad het nie. Maar al wat ek weet is as 'n mens 'n hartoorplanting het of gehad het, dan sal jy anders lewe. Jy sal baie beter kyk na jou gesondheid. Jy sal baie meer oefen. Jy sal baie spesiaal kyk na jou dieet want jy het 'n tweede kans gekry. Want as jy hartoortplanting gehad het, dan doen jy nie meer dinge wat jy vroeër gedoen het nie. Vroeër het jy gedoen net wat jy wil. <laughs> Jy het geëet net wat jy wil, jy het passief geleef. Maar nou het jy 'n nuwe hart. En ek wonder hoe sou jy voel teenoor die skenker van daardie hart? Ek bedoel daardie man of vrou het jou regtig 'n nuwe lewe gegee. Dis wat Jesus kom doen het. Hy is die skenker van hierdie nuwe lewe toe hy sy seun na die aarde toe gestuur het om in 'n krib gebore te word, maar aan 'n kruis te sterf om die oorwinning vir jou te of vir jou of vir jou te bring. <laughs> Wat jy sien, as 'n ou 'n nuwe hart het, dan doen jy nie dinge wat jy vroeër gedoen het toe jy nog 'n ou hart gehad het nie. En Petrus, hoor wat sê hy? Hy sê in vers 1, hy sê God het jou gekies om vir jou 'n nuwe hart te gee. Hy sê en dis ons is maar net tydelik hier. Hy sê ons moet nou nuwe harte kry want ons is tydelik hier, ons is uitlanders. Eintlik behoort ons aan 'n nuwe wêreld. Ons het 'n nuwe adres. Ons adres is nie hier in Pretoria of in Suid-Afrika of op die wêreld nie. Ons uiteindelike adres is op 'n ander plek want ons is nie so vas aan die wêreld nie of ons behoort nie so vas aan die wêreld te wees nie. Maar God se geskenk gee vir ons die geleentheid God se geskenk gee vir ons die geleentheid om vorentoe te reis saam met hom. Nou kom ons kyk na twee vrae. Waarom gee God nuwe hoop en nuwe lewe? God gee vir ons nuwe lewe om vir ons hoop te gee. Dit sê sê vers 3 baie mooi. 1 Petrus 1 vers 3 sê God gee vir ons hoop. Hy ontferm hom oor ons en hy gee vir ons hoop. En wêreldse hoop weet ons mos nou kom tot niks nie. Wêreldse hoop is dood. Wêreldse hoop gee nie lewe nie. Maar jy sien die lewende God kom gee vir ons deur sy seun lewende hoop. Julle in die wêreld het hoop nodig. Ek bedoel as 1 biljoen kinders wat nie hierdie jaar kos gehad het nie. Daar's 120 miljoen slawe wat iewers in die wêreld pyn het en hard werk. Daar was 1 miljoen selfmoorde iewers in die wêreld in hierdie jaar. Die wêreld het hoop nodig. En ek en jy word iewers word ons getref deur hierdie golf van hooploosheid en van die gebrokenheid van hierdie wêreld. En die probleem is, ons het nie uitsig nie, ons is uitsigloos. Maar ek lees so 'n mooi storie van Joni Erickson Tada en sy was 17 jaar oud, dogter en sy duik per ongeluk in 'n visdam en daar's nie water in nie en sy breek haar nek. Nou baie baie jare later sit sy op 'n reistool. Maar sy's 'n motiveringspreeker. Sy het al 'n paar boeke geskryf. Sy doen kuns en sy verf en Hulle haar organisasie gee reistoele weg vir minderbevoorregtes en elke oggend as sy moet opstaan dan sê sy Here, as ek hierdie wêreld vandag in die oë kyk, het ek geen hoop nie. Maar omdat U my nuwe lewe gegee het, het ek hoop. Vandag gaan ek met hoop lewe. Sy sê dit elke dag. So met ander woorde, daar is hoop, want hoop is 'n persoon. Handelinge 4 vers 12 sê Daar is geen naam waardeur ons gered kan word behalwe die naam van Christus nie. Daarom is ons hoop op hierdie lewe. Jy sien, hoop is lig in die donker, man. En twyfel bestaan nie in God se woordeskat nie. Bybelse hoop is daar nie twyfel in nie. Hoop is my vashou plek. En ek moet net sorg dat my tank vol hoop bly. Maar Willem, jy weet nie waartoe gaan ek nie. Kry dan hoop uit jou tank uit. Kry wysheid uit jou tank uit om dit te hanteer. Maar jy weet nie hoeveel mense is vir my kwaad en dit voel vir my of ek niks werd is nie. Kry krag uit jou hoop tank uit dat jy kan aangaan met die lewe. Hou jou hoop tank vol. Laaste vraag. Hoe lyk God se nuwe wêreld dan? Wat sê Petrus vir ons? In 1 Petrus 1 vers 3c tot 4. Hoor wat staan. Hy sê hy gee die lewende hoop en dan onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons gehou word. So God se wêreld in die eerste plek is onverganklik. So God se wêreld breek nie. God se wêreld kan nie sterf nie. God se wêreld kan nie bederf raak nie. God se wêreld kan nie tot nul gaan nie. Dis onverganklik. Dit bly vir ewig. Dis die belofte wat ons het is dat God daar is en daarom kan dit nooit verander of breek of weggaan nie. Natuurlik. Mense is verganklik, né? Ons kom en gaan. Dinge van hierdie wêreld is verganklik. Dit kom en gaan. Ek bedoel daar's soveel items wat 'n raklewe het. En as die raklewe verby is, dan is dit ook verby. Maar God se wêreld is onverganklik en hy het hierdie geskenk wat hy vir ons gegee het, het hy gratis gegee want hy wil hê ons moet vir ewig en vir altyd by hom wees. Maar God se wêreld is ook onbesmet. Nou ek hoef nie vir jou te sê hoe besmet is hierdie wêreld vandag met virusse en wat nog sonde en haat en konflik en geweld en dood en siektes en verliese, dis die wêreld waarin ons leef. Dis besmetlik. Maar God se wêreld, se wêreld wat onbesmet is, se wêreld van liefde, is 'n wêreld van omgee. Dis 'n wêreld van om by Hom te wees. God se wêreld kan nie geïnfekteer word nie. Die teks sê daar's 'n derde ding hoe God se wêreld lyk en God se wêreld is onverwelklik. Nou wat beteken dit? Onverwelklik beteken jy verloor nie jou glans nie. Jy behou jou karakter. Jy verloor nie jou geur nie. Nou hoekom kan God se wêreld nie sy geur verloor of sy glans nie? Is omdat hy daar is want hy is ewig. Mense verloor hulle glans. Dinge van hierdie wêreld verloor hulle glans. Maar God kan nie. As jy 'n roos koop, dan lyk hy mooi en hy ruik lekker. En hy, jy weet, 'n bos mooi rooi rose is verskriklik mooi, maar na 'n week, na 2 weke, dan s'hulle verwelk. Dan lyk dit sommer of daai rose oud is. Maar nuwe lewe by God verloor nie sy glans nie. Nuwe lewe vergaan nie. Nuwe lewe word nie vuil nie en nuwe lewe word nie flou nie. Nuwe lewe verwelk nie. So hoe kry ek en jy? Hoe ontvang ons hierdie nuwe geskenk? Hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 5. Omdat ons dit glo. Wow, dis belangrik. Jy moet die lewe, die nuwe lewe moet jy gryp in geloof want dis God se geskenk vir jou. Hierdie geskenk het jou losgekoop. Hierdie geskenk het jou vergewe van verkeerde besluite. Hierdie geskenk het jou nuut gemaak. Hierdie geskenk het die Heilige Gees vir jou gebring. En hierdie geskenk is by jou ook in jou diepste diepste swaar kry. Is die nuwe lewe maanskyn en rose? Nee. Petrus sê, ons gaan swaar kry, maar die jy weet die swaar kry toets jou karakter. Die swaar kry toets wie jy regtig is. Swaar kry shape jou soos die Engelsman sê. Jy moet net die jy moet net die geskenk pak in geloof oopmaak en die geskenkpak moet jy uitkry. Jy God se God se wêreld vergaan nie. Daarom hou jou besig, spandeer jou tyd aan dinge wat nie tot nut gaan nie. God se wêreld raak nie besmet nie. Hou jou besig met dinge wat nie jou lewe infekteer en besmet nie. God se lewe, God se wêreld verwelk nie. Spandeer jou tyd aan dinge wat nie hulle glans verloor nie. Spandeer tyd in jou hart sodat dit nie vervlou nie. God se geskenk aan hierdie wêreld is Jesus. En in sy wêreld is die hoop vir ewig. Ek bid dat jy vir altyd in jou lewe die hoop sal behou. Here, dankie dat U die geskenk van God vir hierdie wêreld is. Dankie dat U vir ons nuwe lewe kom bring het. En dankie dat U die nie, die lewe nie vergaan nie, nie verwelk nie en nie besmet raak nie. Dankie dat ons deel van daardie nuwe lewe kan wees. Dankie dat U ons hoop is in 'n hooplose wêreld. Ons prys U naam. Amen. Ek seën jou en mag jy 'n hoopvolle tyd eh, spandeer in die volgende paar dae. Groete.